那接下来的部分就是其他新增其他东西的部分。那首先第一个是要介绍新增大图轮播。那大图轮播就是指说是说是嗯，从示范网页来看，就是这一块，它会自己变动就是这一块它会自己变动图片，它会自己切换了这个图片。那 要怎么新增？它很容易，就是直接上传你想要的图片就好了。 那这里就选择一张图片，直接上传。那回到我们的专业去看，它就已经出现在这里了。 那如果说我们只有新增一张图片的话，它就不会有刚刚那个自动切换的功能。那如果我们新增两张图片以上，它才会有切换的功能。所以我们为了要让它有切换的效果，再新增一张。 那再回到我们的专业，就有第二张出现了，它就会有自己切换的效果。那这个就有一点比较像是一个网站，你想要跟人家诉说，就是一些一些主题、一些标、一些嗯，你想要让自己的网站更、让自己的专业更有自己的风格的话，可以在这边放上一些比较有特色的相片来来。 展示，那这样就跟我们的示范网站越来越像了。那再就是影音的部分，现在影音文章的方式也，嗯，很简单，就是一样，就是先打你想要的影音的标题。那影片就是直接贴到 YouTube，贴上 YouTube 的网址。所以说，你想要分享的影音文影音的话，要先上传到 YouTube 去。 那这里就先用我们的测试影片，嗯，就直接复制这个影片的网址就可以了，然后贴上去，然后针对这个影片做一些你想要的说明，测一。 那这样子，你的影音还有你的东西都发表好了。那回到你的个人专业的地方，就会发现出现第二个这个这个列表，就是放影音的部分。然后切回去，这个就是放地图文章的部分。那最新文章的部分会一直呈现你最新 PO 的文章。那再有就是一般图文的部分，嗯，一般我们不一定要用到地图，或者是用到嗯影片的时候，有一些一般的图文，比如说。 嗯，一天的杂技之类的。那一样是文章代表图，可上传可不上传。 那也可以上传，可以在文章里面上传自己想要插入的图片，嗯，比如说，哦，这张，那就会插入这张图片到文章里面，所以，嗯，可以开始讲说这一张。 哦，如果说这个图这篇图文你想要附加一些档案，比如说今天好一个有一个有一个人他想要分享他今天的上课的档案或是什么的话，可以用这个东西夹带，然后按储存，那这篇就新增好了。那回到这边，就会多第三个出来。 那以上就是，嗯，新增这几样东西的示范。那大概这个页面就跟我们的页，嗯，网站的范例很像了。嗯，这些就是大概是目前地图网站提供的功能。那欢迎大家，嗯，嗯，体验完之后到到到意见回馈的地方。 请写一些意见，回馈给我们，谢谢。